Am a mam i e parlas an ato, donc euh, a euh, vere daon eo a mo ar len hlas. Euh, tu va me a va goumalade d'or liskon an eus deske neon e len hlas al muad houtom. Peugeu la e tu ma, a gandai va ol pisin d'or gwechal. Hag an dour a, an dour a vie an tamik tomor a vie di, di, di, di aves, surtout pa val mort an elai. Eh. a gama da eh, tosto hontami euh, eh, eh, e, euh, donc a pulbian mal euh, a e e patuem do ha do handur do do halen donc a tem a da nom drempa pur an an dur avato tomor